රට රකින්න පරිසර සංවිධාන කියලා තියෙනවා. මේ යක්කු මොනවා කරනවද මන් දන්නේ මේ වෝටර් බෝඩ් එකේ වතුර මේ ක්ලෝරින් වතුර ඒවලා සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නාගන්න බෑ ගමේ මිනිස්සුන්ට මේ කිසිම දෙයක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එකම මේ හිටිය මාළු මාළු ටික ඔක්කොම විනාශ වෙලා තියෙනවා. අපිට දැනට ටෙස්ට් රන් එක කරලා අපිට වෝටර් බෝඩ් එකට බාර ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ බාර ගන්න කාලය තුල අපිට මේ නිෂ්පාදනය කරන වතුර ලීටර මේ කනමිට 9000 අපි මේ අපේ ජල නල මාර්ගයෙන් කිලෝමීටර් 60ක් තුල ඉවත් කරන්න ඕනි. ඒ ඉවත් කරන්න යනකොට අපිට දැනට තියෙන කනෙක්ෂන් 400ක් වගේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ කනෙක්ෂන් 400 තුලින් මේ ජල ප්‍රමාණය ඉවත් කරගන්න බෑ ටෙස්ට් රන් එකේ නිෂ්පාදනය වෙන ජල ප්‍රමාණය. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වුණා මේ වොෂ් අවුට් වලින් ඇරලා වතුර ටික ගඟට මුදා හරින්න. ඒත් මේ මුල වොෂ් අවුට් වලින් අරිනකොට අපිට දැන් දිනකට කලින් දවසේ අපි වතුර නිදහස් කරේ අපිට ආරංචි වුණා මේකේ මාළු මැරෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි සම්පූර්ණ ඒ ලයින් ටික වහලා ඉවරලා අපි කිලෝමීටර් 15ක් වගේ දුරින් වොෂ් අවුට් වලින් ගඟට බොදා හරින්න නැතුව නිදහස් පරිසරයට මුදාහැරලා තියෙනවා මේ ඒ වතුර ටික. දැන් අපි ඉස්සරහට මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ටෙස්ට් රන් එක තුල තමයි මේ දේ සිද්ධ වුනේ. චර සංවිධාන ඕන තරම් තියෙනවා. කඳුරට පරිසර සංවිධානය කියලා තියෙනවා. රට රකින්න පරිසර සංවිධානය කියලා තියෙනවා. මේ යක්කු මොනවා කරනවද මන් දන්නේ මේ බිස්නස් එකක් කරන්නේ. මෙහි රිවර්ස් ටර්න් එකේ ඇවිල්ලා පාක් හැදුවා. මේ පරිසරයට රිවර්ස් ටර්න් එක ඇවිල්ලා <coughs> බෝට්ටු දාන්න ලෑස්ති කරා මේ අකු මේවා මොනවා කරන කියලා අපිට හරි දුක හිතෙනවා මේ වගේ පරිසර සංවිධානත් එක්කද මේ ලංකාව දුවන්නේ මේ ලංකාව ගැන ආදරයක් තියෙන එකෙක්වත් නැහැ කියන එක තමයි මට මේ වෙලාවේ කියන්න වෙන්නේ